旧摆响省城西关，有条街叫状元坊。Square 好捻多次受裁缝铺，果的嫁娶衣衫、带气戏服，甚至死人寿衣都走嚟呢。树订做阿爷记得另一条小巷光雅里，得果七百七十零英尺，就开咗几间棺材铺。 对面就有几间殡仪馆，每间都养咗几条探口佬，响人哋丧礼果市搞烂，搞气氛。阿爷记得其中一间叫丁财贵仪仗店，个老板系蔡兴先生。举行下葬啦！天王王，地王王，先君已下葬，直路上天堂，无灾亦无难。 老子泪汪汪，喊啊，啦，没开眼泪啊！初阿罗父啊，向西当啊，多利先生你上天堂，从此无灾就亦无难啊，唔使晚晚。 啊，所以请个孝子上坟场。喊啦喂，在下叩头，再叩啊。在升发语系定呱呱你一生啊全靠就火棚啊，鼠蛇狗偷见你就怕，银行大班就靠你看家餐餐要食系煎牛扒。 朝朝鲜奶呢？你就当饮下茶咧。好头，行啦，打多出鼻涕。系啦，锣鼓就响叮咚啊！你生成啊爱富就厌人穷。好在啊夫人将你爱宠啊，你摇头摆尾。 把无松啊，今日葬礼几咁隆众啊，多数啊朋友就摆场啊隆啊，孝子喊多两句。大家肃立，宣读祭文，是为丁未年五月十五节令夏至，祝运冬至如生，夏至三六。 玻璃先生就管理口福，幸得主人情如手足，长住洋楼就不住木屋，只拆牛扒不拆白粥，利爪尖牙不需劳碌，摆尾摇头不休食宿。阿他冇你咁精，看更冇你咁熟，鼠魔见你发毛，大贼你亦会捉啊！经理为你伤心。 夫人为你痛哭，所以大狀風光买正式西式棺木，享以先奶三杯奉獻元宝蜡烛。多利先生有令，是應久存名目啊！请各人定嘛，希望。不過佢哋的人工就好揾鵪，做一場得果兩三個先，又唔係成日有得。 佢哋窿中都系得果十三十四岁仔，清靓白净，为咗揾多啲银子，兼营副业做南妓，俾人包嚟玩省城的人叫佢哋做契弟，有句歇后语话盲公过光眼利，冇眼睇你叻班契弟。阿爷记得嗰度仲有几间首饰玉器铺。 好似华庆盛玉器庄、拉昌盛泰，佢哋鸡乸咁大杂志，写住话系缅甸彩版玉石嚟省城咁话。又有间嚟昌善堂，好似依家京都华南风火车头。สถานีรถไฟหัวลำพูง h u á l m p h ē n g Railway Station） 附近嗰间华侨布德善堂。 Foundation 專門拉的窮人，冇人认領鹹魚，執骨收尸包埋送棺材。又有間卜卜齋叫做求我學熟，不過響中華民國八年就發生過單好撚恐怖校園暴力事件，兩個學生蘇其標及焦光中誤妥老師拉翻書友。 竟然響饭送到落砒霜毒药，搞咗单七死九伤惨剧，包括毒死个熟师黎辉仲先生。老母话佢仲有个仔叫黎祖田，又有间俾的道友吹大烟的炳记烟馆。阿爷老母话响中华民国十三年，有条道友嚟一霸王烟，结果俾两个巡抢。 张志平同余海光用匕首吉死，然后拖入厕所汤开几十碌碎尸处理。